你好，我叫陆汉，我今年十二岁，我在学校学习，学中国语，嗯，我学校叫十二峰小学，我在湖南大学北小区，我非常喜欢的东西，都是说比较的是，一些能吃的很吃好吃的东西，都是那不就兰州拉面吗？什么的什么都是我都喜欢的。 比如啊，有就是有，在中国有很多好朋友，好朋友，我想欢给他们玩但是有时候，我非常感谢我是个野蛮人。我现在爸爸带我去游览祖国中国，我现在非在中国非常开心，有了伙伴，没有了学校，有了没得人也有得漂亮东西。 开心吗？那是快乐快很开心。我在也也能很开心，不是我在那个我是也门人。我爸爸来到我们来到中国，我非常开心，有了一个朋友，一个学校，且我会讲呃中国呃中文，我现在呃很非常开心。比如呢？ 有时候每天爸爸带我们去很漂亮的别的地方，就是说，比如说公园啊，比我最喜欢的公园就是西湖公园，那边很多好玩的。有每天爸爸有时候有时候爸爸带我们去西湖公园那边，我非常开心。在中我我现在差不多快到十二岁。 谢谢大家，再见。